Moltes gràcies, senyora Perrona. Primer de tot, dir que tenen el meu màxim respecte com a organització. Li agraeix en Prat, eh, aquesta intervenció feta aquí en l'esplanari. Puc entendre, puc eh, pensar que, bueno, doncs que part de la ciutadania lògicament té una preocupació perquè s'ha posat de, de manifest argumentat, eh, argumentat <clears throat> que utilitzar doncs, eh, situació econòmica per explicar l'espai territorial insular, crec que en aquest sentit poc té que veure el que és l'espai territorial insular, com que us du avui, com que us du avui a vostès aquí amb el tema de la modificació de la M1, Vull recordar, a més, que és un conveni que ve signat des de l'any 2007 per dues administracions, Consell Insular i que és l'administració estatal, per millores d'un que és M1. A partir d'aquí eh, s'inversió en el que és aquest conveni per reflectir una inversió determinada, sabem que hi ha una part ja executada, que és la variant de, de Ferreries, i a partir d'aquí pues, eh, el conveni marca pues, molt clarament de que es té que gastar aquestes, eh, aquests doblers damunt el que és eh, 1 el nostre eix principal de, de a Ciutadella. Nosaltres a partir d'aquí el que sí com vostè ha dit, eh, van eh, continuar enviant feines aquí a l'interior, el que eren les bases, potser que tinguessin alguna eh, petita modificació, però a partir d'aquí es va treure a concurs, es, va, van presentar, no sé si és 19 o 21 empreses i en va sortir una determinada. I no cregui que la decisió doncs, tampoc és política. Jo crec que per sort, avui en dia, les administracions, doncs, quan les meses de contratació doncs hi ha eh, tècnics i, i juristes i crec que eh, ajuden a que les decisions es prenguin eh, quan toca, no? dret, dret, eh, que eh, es prenguin dret, eh, la llei en sa mà, per dir-ho d'alguna manera. A partir d'aquí vull dir que no hi ha cap dels polítics d'aquest equip de govern que hagi dibuixat cap rotonda. Aquí l'informe és el tècnic que fa, l'enginyer que fa el projecte, de, que, va, que va guanyar, que desenvolupa el que és que hi que té que ser es, es projecte. A partir d'aquí jo crec que comptant amb les màximes garanties d'haver passat per la Comissió allà de, de Medi Ambient, crec que això és sumament important, i el tema paisagístic que, vostè, que vostès eh, es, esmenten en el dia d'avui i també en altres ocasions és un tema de subjectivitat. És cert que hi ha gent que opina que se que la variant de Ferreries és un gran desastre per tema paisagístic, hi ha altra gent que no opina el mateix. El que jo tinc ben clar és que en aquest moment el que no es farà en sa, amb el nou eh, projecte, no tan sols amb el tram de Mó a Ló, sinó també de Ferreries a Ciutadella, com de Ló a Ferreries, el que no es fa amb aquest projecte és fer dues grans macrorotondes com havíem fet amb aquell projecte, que probablement no eren del tot necessàries, no se va prohibir l'alternatiu i crec recordar amb, unes, un terreny pues, doncs, protegit, un territori protegit, no sé si inclús una, un anell i molt menys pues, doncs, foradar una muntanya eh, a una illa com, com Menorca. No? Jo no sé si era... Jo a vegades quan dic això em diuen era un projecte consensuat. Jo, a vegades sonar, hi ha gent que ho diu, jo no dic que siguin vostè. Hi ha gent que va, no dic que siguin vostè. Hi ha gent que va dir, no, però això era un projecte consensuat i va, consensuat per foradar una muntanya. Pues no m'agrada Vale? A partir d'aquí eh, saben que nosaltres defensàvem el que era el desdoblament, que puc entendre que hi hagi gent que estigués eh, en, contra, que considerés que és un consum excessiu de, eh, de territori i a més que sí que tingués un efecte paisatgístic important. Això sap que nosaltres defensaven, va quedar descartat des de l'inici per un tema eh, clarament eh, econòmic i penso que a partir d'aquí el que hem d'intentar és pues, doncs, fer un projecte eh, que sigui acord amb aquest aliat de, de Menorca, però no per avui o per demà, sinó que sigui de, de llarg plaç, com va poder ser la variant, de, per exemple, de l'O, que té els mateixos paràmetres del que es vol fer ara amb el nou, amb el nou eh, model i que això pugui suposar que polítics futurs, perquè és cert que hi ha hagut ajustos en totes les administracions i l'economia en general, que eh, les responsables eh, a les administracions com un futur puguin dedicar els recursos a temes tan importants com sanitat i educació i es pugui deixar aparcat el tema del desdoblament, però per això també crec que la inversió que es faci a dia d'avui té que ser acorda. Jo crec, sincerament, crec que es que optar per viure a Menorca o s'estimar a Menorca és un tema subjectiu del paisatge, no, no ho podem eh, negar, no per, no per tothom té el mateix impacte, per exemple, de de Ferreries, la variant de o la futura eh, modificació que es faci la carretera. Jo sé que en aquest sentit, del doncs, que jo pugui pensar, el que vostè o el seu grup, eh, la seva associació que doncs, pugui pensar, eh, estem distanciats, però eh, crec que hem fet, nosaltres hem fet l'esforç per, o del govern ha fet l'esforç per demanar aquí eh, redactor, que se requestin totes les salvedats que hi havia en quant a la Comissió Balear de, de Medi Ambient i així es poder reduir el que són els enllaços un 10% i el que és el tamany de les rotondes fins al punt que no impliquin eh, que se crear aquestes rotondes pues, impliquessin una, eh, un tema de, eh, de perill. Per això el que vull dir és que voluntat política de fer una rotonda una poca banda determinada, però ni hi entrar. Si qualcú li diu que aquest president ha dit aquí la carretera té que fer una curva, té que hi ha un canvi de vessant o té que posar una rotonda, s'equivocarà i li haurà mentit, li dic sincerament que això <clears throat> és així. <clears throat> Diré que també que la manca de, de transparència, mm, jo crec que l'hem dit eh, altres, altres vegades, no sé si evidentment, eh, però l'he dit moltes vegades, altres col·lectius o no col·lectius, o persones físiques que aquí a vegades amb altres temes s'han personat en el Consell demanant una determinada documentació i, i jo li, sempre ho he dit, eh, la documentació que sigui oficial i que, pugui, que es pugui donar, que estigui avalat, que es pugui donar, el que són els serveis jurídics de la casa, no hi ha cap inconvenient, és que faltaria, faltaria més, mai us negarem, mai us negarem, eh, mai us negarem, senyora eh, Fonola. Eh, a partir d'aquí sé que no vaig sentir demà només doncs, un, eh, un informe eh, i aquest informe esperant que es pugui, eh, se'ls pugui donar el que és el marc, el que és el marc jurídic que permet i tota la informació que es pugui, eh, que es pugui eh, donar. A partir d'aquí, quan fa referència en els temes de, de que empreses de Menorca doncs, puguin optar, malauradament, seguit de contratació, seguit de contratació, eh, i es té que, respetar. Jo sé que des de serveis tècnics, sense o compliguem, jo dic, aquest seguit de, de contratació, pues, eh, el que cercam, el que voldríem tots, és que empreses de Menorca pues, poguessin fer aquesta obra, però sempre, lògicament, d'un aquest seguit de, de contratació. Per tant, i per, i per acabar, el que vull manifestar és que, nosaltres intentem fer doncs, les inversions amb molta cura del nostre territori de, de, de Menorca. Crec que en aquest moment, doncs, quan també se oposava i vostè ha comentat, el pla territorial insular, tampoc ho hem vist, no entrem un pla territorial insular de veres i corregents que pugui permetre doncs, fer qualsevol cosa i qualsevol destrossa en el nostre territori. No ha estat el nostre objectiu ni què ho serà. Fins aquí un poc l'explicació eh, del que vostè